I nanahi ko Akateatea mamao a Pāpā rāua ko Ngā i tō rāua paiere, e kua āmani katoa rāua i tā rāua uata nō te mea āpōpō ka tū te māroro. Tērā a Kaieie te kāeteia nō te tae māroro. Engā, kua kī tō Ōpaiere. Koia te kāeteia māroro. Ka tuku roa au i tētahi pūtea māroro nā taku ānau i Rarotonga. Nō te ae ngā. Māmā, i tunu ana koe i tētahi taro, i kīnaki i tā tātou māroro? E tunu nei au, kāre e roa i a atu, kua maoa.